Hola amigos de Lingua Club 皆さんこんにちは、Lingua Club のミキです Hoy voy a hacer un video un poco diferente a los de siempre He pensado que solo estudiar japonés a veces puede ser un poco aburrido y entonces me gustaría presentaros diferentes aspectos de la cultura japonesa, platos típicos o cómo es el día a día de los japoneses y muchas cosas más. Así que a partir de hoy, junto con el curso de japonés, voy a hacer este tipo de vídeos también. Entonces hoy voy a hablar de uno de los alimentos más representativos de Japón. Este alimento a muchos japoneses les encanta, pero también es uno de los que menos suelen gustar a las personas extranjeras a causa de su textura y olor. ¿Ya sabéis qué es? Se trata del natto, Quizás muchos de vosotros ya sabéis qué es, pero por si acaso lo explico. El natto son semillas de soja fermentadas y normalmente se venden paquetes ya divididos por raciones como este. Es un alimento muy sano que aporta los cinco nutrientes esenciales, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Además lleva bastantes fibras dietéticas y tiene efectos positivos sobre todo para mantener la salud intestinal, estimular el sistema inmunológico y mantener la piel sana y bonita. El origen de natto es un misterio, pero según la teoría más famosa, el natto nació durante el periodo de Heian en el siglo XI después de Cristo. Dicen que cuando los guerreros se dirigían al campo de batalla, Tenían las semillas de soja cocidas en una bolsita hecha de paja y las llevaban encima de caballos y con la temperatura corporal de los caballos y alguna bacteria que contenía la paja, las semillas se fermentaron y así nació el natto. De todos modos, los que probaron por primera vez el natto me parecen muy muy valientes porque al fin y al cabo son semillas de soja medio podridas. Pero bueno, desde entonces el natto es uno de los alimentos más importantes de nuestra dieta. Lo bueno de natto es que, aunque es muy bueno para la salud, es bastante barato. Un pack de tres paquetes puede costar algo como 150 yenes, que son menos de 2 euros o 2 dólares estadounidenses. Ahora bien, ya os he dicho al principio que a muchas personas extranjeras no les gusta el natto. Bueno, hay bastante gente japonesa a la que no le gusta tampoco y es porque tiene una textura muy viscosa y un olor bastante fuerte. Y siendo sincera, yo tampoco lo como mucho. Es que, aunque me gusta su sabor, tiene un olor tan fuerte que después de comerlo me siento como si oliera mal yo misma y por mucho que me lave los dientes, el olor no se va fácilmente. Bueno, más vale ver que creer. Ya basta de explicaciones y ahora voy a enseñaros cómo se come el natto. Aquí tengo este natto que tenía en la nevera. Se llama Yuki y dice que es orgánico. Es que hay muchos tipos de natto y cada uno tiene su natto favorito. Normalmente en mi casa compramos este. Primero abrimos la tapa y dentro es así tenemos mostaza y salsa especial que es salada y dulce al mismo tiempo. Debajo de la mostaza y la salsa hay un film, entonces lo quitamos. Ya podéis ver lo viscoso que <laughs> es. Mostaza. Uy, Y ahora añadimos la mostaza y la salsa. Mostaza. Y la salsa. Uy. He de la mesa. A ver, hay gente que no pone mostaza o pone la salsa de soja en lugar de la salsa adjuntada, pero podemos comerlo como queramos. Y ahora viene el trabajo más importante para comer el natto, mezclar. A ver, mezclamos con los palillos. Diría que la gente nunca come el natto sin mezclarlo. Depende de cuántas veces lo mezclemos, cambia el sabor. Entonces cada uno lo mezcla más o menos en función de su gusto. Yo normalmente lo mezclo de 20 a 30 veces, creo. Ya lo he mezclado unos 30 veces y ya lo tenemos listo para comer. Mirad cómo se pone. Neva, neva. Neva, neva. <laughs> en japonés esto se llama neva, neva, que es una onomatopeya que expresa la viscosidad como esto. Y ahora lo pongo encima de arroz. Ah, por cierto, este arroz se ve un poco marrón porque en mi casa comemos arroz integral. Ponemos encima de arroz. ¿Lo veis? Es que es tan viscoso que me cuesta ponerlo de una manera <laughs> muy, muy bonita. Y ahora a comer. Itadakimasu. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Uno de los puntos que no me gustan del natto es que es difícil de comer, porque mirad, ¿lo veis? <laughs> es muy viscoso y es muy difícil de comer en una manera muy elegante pero el sabor está muy bueno. Muchas veces la gente le añade el puerro triturado, pero como a mí no me gustan los puerros, no lo pongo nunca. Mucha gente lo come por la mañana en el desayuno, y en Japón muchas veces se pregunta ¿Choshoku wa panja, kohanja? Es decir, para el desayuno coméis pan o arroz. Yo sin duda soy panja, o sea, suelo desayunar pan, pero de vez en cuando desayuno arroz y cuando desayuno arroz muchas veces lo acompaño con el natto. ¿A vosotros os gusta el natto? Si nunca lo habéis probado, buscadlo en alguna tienda de comida japonesa cerca de vuestra casa o si no, probadlo cuando vengáis a Japón. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que le dierais a me gusta y os suscribiráis a mi canal. ここまで見てくださりありがとうございました。また日本の文化とか食べ物について紹介していきたいと思います。またね Es un alimento muy sano que aporta Es un alimento muy sano que aporta los 5 nutrientes esenciales. Nutrientes, nutrientes. Es un alimento muy sano que aporta los 5 nutrientes esenciales, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Es un alimento muy sano que aporta los 5 nutrientes Es un alimento muy sano que aporta los 5 nutrientes esenciales, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.